Halo guys, selamat datang di channel yang tidak berguna Kali ini kita bakal review tusuk sate ya guys Ini namanya tusuk sate Yang terbuat dari kayu Ini ujungnya tajam sekali guys Kalian bisa pakai ini buat bikin corn dog bikin sate apapun lah bisa buat ini telur sate telur wah enak nih pakai ini guys ini belinya di Alfamart kalian bisa beli di toko-toko lain juga ada pokoknya kalau kalian mau makan sate buat sate beli ini ya guys ya Ok, sekian dulu. Bye bye.